все, все отлично. А, литовцы всегда были гостеприимным народом. Вот. Э, и что касается баскетбола, конечно же, все на очень высоком уровне. Вот. Что касается отдыха, мы сюда приехали не отдыхать, поэтому условия отдыха, наверное, не так важны для нас. Вот. А настроение хорошее, рабочее. Вот. А у нас достаточно серьезная группа, нельзя ослабляться. Поэтому работаем, готовимся. Как вы думаете, кто будет э, главными соперниками э, нашей команды? Ну, а как показывает практика, э, сейчас нет, нету слабых команд. И при определенном подходе, при определенном каком-то раскладе дневном может быть все, может случиться любые случайности, поэтому нужно настраиваться на любого соперника. Вот. А все команды сейчас умеют играть в баскетбол, вот, практически во всех командах есть один-два игрока из э, Национальной баскетбольной ассоциации, поэтому э, я говорю, что нужно, нужно быть готовым играть со всеми. Завтра у вас матч против э, сборной Украины, первый матч. Как вы оцениваете этого соперника, знакомый вам тренер Фрателло? Я прогнозирую. Ну, конечно, я даже играл под руководством Майка Фрателло на матче новичков. Вот, а мне кажется, что Украине очень повезло с тренером. Вот это очень правильное решение было. Это был действительно тренер очень высокого класса. И, может быть, я, я думаю, что он сможет дать такую стабильность сборной Украине, потому что в последнее время команда очень лихорадила, при том, что наличие очень хороших игроков, а как-то все не получалось э, тактически и командно создать игру. Я думаю, что Майк как раз э, за последнее время сумел вылепить немножко похожая на команду. Вот, и будет будет очень-очень а, сложно, тем более, что это первый матч, а, матч фактически открытие для нас, да, и для украинцев. Вот, а, надеюсь, что мы сможем выполнить наш план на игру и победить. А скажите, вы сделали татуировку. Это что-то личное или это как-то устрашать должно соперника? Ну, это не для соперника, это только для меня. Поэтому пускай будет только личное. А бельгийцы пошутили, что они живут в гостинице, где там и боулинг, и стриптиз-клуб, и это очень неудобно просто <laughs> жить в такой гостинице, как вам там? Не знаю, может быть, просто их это отвлекает каким-то образом. Я думаю, что на нас это просто никак не воздействует. Вот, а, опять же, повторюсь, мы приехали сюда играть в баскетбол, вот, а не играть в боулинг. Все ждет вашего матча с Грузией. Как вы готовитесь как-нибудь специально или как ну, там? Ну, на сегодняшний момент мы не готовимся к матчу с Грузией, мы готовимся к матчу с Украиной. А, вот, а, а завтра, послезавтра мы будем готовиться к матчу с Грузией. А, все подошли в достаточно хорошей форме, вот, а, и я думаю, что с хорошим настроением. Вот, а, действительно, первый матч очень важен сейчас. А, пока все чувствуют себя хорошо, и надеюсь, так останется до конца турнира. Well, I think that uh, it's a new project, and obviously uh, they have uh, invested a great deal uh, in that project, bringing uh, many talented, experienced, and well-known coaches. Um, Coach Fratello's uh, history speaks for itself, and I'm sure he's doing a great job with with the team for us, uh, it's a, a, challenging first game. I, think all the first games are, uh, are difficult for both teams. I don't think it's specific to uh, any, one, uh, any one side. And uh, you hope that the, uh, the pressure of the first game, the newness of the, or the beginning of the tournament doesn't force you to go down a level or two uh, you, you, really want to bring uh, a high level to, to, to the first group and, and, specifically to the first game because it's an important game. And uh, you know, that's what we hope to do. You know, uh, probably everyone will say that Spain is the favorite because of uh, the kind of roster they have, the fact that they are the reigning champions, and and obviously, uh, you know, they're a very, very uh, talented group with a great deal of continuity, same players coming back with a few new players that are highly, highly capable. But, um, you know, I, have been in many European championships, and it's, it's my experience that uh, uh, because of the nature of the competition, where after the first two rounds you have a one-game knockout situation, really anything could happen. Uh, so, you know, maybe we'll put Spain down as the favorite, but uh, I wouldn't be surprised to see something else happen. I think we're in good, uh, good shape. We're healthy. We're hungry. Uh, we had a good summer preparation. For the most part, uh, did well in our games, although it's really not so, so important, the results of those games. More, uh, I think, the uh, manner in which you play them and the progress that you make from the beginning until the end of the preparation. Uh, but I, I, I think, uh, relatively speaking, we're uh, close to being in uh, uh, as good a shape as we possibly could be, physically and mentally. Okay, thank you very sure. much. Welcome.